סלאם עליכום, שלום לכולם. במסגרת מועצה מקומית כפר קמא, המחלקה לשירותים חברתיים, מרכז נפנה, אני מציג לכם היום את אה, ההרצאה של מיצוי זכויות אה, שכירים. כמובן הזכויות של שכירים הם אה, רחבים מאוד, פשוט בחרנו להתמקד בכמה נושאים, חלק מהם הם נושאים שמוכרים לכם, אז חשוב לנו לחדד אותם במפגש הזה ו... אה, ואם נוסיף לכם משהו אני בטוח שגם כן אה, נוסיף עוד אה, מידע שלא ידעתם עליו קודם אז זאת המטרה של המפגש הזה אנחנו מתחילים, קוראים לי מוחמד מסלחה, אני רואה חשבון וכלכלה, ונדבר על מיצוי זכויות שכירים אז דבר ראשון, זכות ראשונה שנדבר עליה היא הזכות של חופשה שנתית בעצם כל עובד כל עובד זכאי לחופשה שנתית החל מיום העבודה אה, הראשון שלו, הוא זכאי לחופשה אה, שנתית. אה, אה, אולי הדגישים שאני ארצה אה, אה, לדבר על חופשה שנתית, שקודם כל אין הגבלת צבירה על ימי חופשה שנתית. זאת אומרת, כל עובד הוא זכאי, אני תכף אתייחס גם כן למכסת הימים שכל עובד זכאי אליה. אה, אה, מה שחשוב לציין כאן, שאין כאן הגבלה של צבירת ימי חופשה. זאת אומרת, עובד שהוא צבר אה, אה, כמות גדולה של ימי חופשה, אין כזה דבר שזהו, הגעת לתקרה של צבירת ימי חופשה ועכשיו מעכשיו והלאה אה, אתה לא צובר עוד ימי חופשה, אז מבחינת ימי חופשה שנתית אין לזה הגבלת צבירה, אבל מה שכן, שהמעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה שנתית בתשלום שהיא חופשה מאולצת, זאת אומרת המעסיק הוא רשאי אה, לבוא ולהגיד לעובד, תקשיב, אתה כבר צברת מספר ימי חופשה מסוימים בשנה הספציפית הזו, אני, הנוהל אצלי בעבודה שאני לא רוצה שהעובדים אה, אה, ישמרו ימים רבים של חופשה שנתית, ואז המעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה מאולצת, חופשה בתשלום, אה, בכדי שהוא ינצל את הימי חופשה שנתית שלו, בעצם זאת המטרה של ימי חופשה, המטרה של ימי חופשה שנתית זה לא שנעבוד בהם ובסוף אנחנו נקבל את, את, את אה, תמורתם בכסף, אלא המטרה שלהם זה בעצם באמת לצאת לאיזה אה, חופשה לפחות פעם בשנה ושננוח קצת מחיי העבודה. עם סיום יחסי העובד מעסיק אה, בעצם אם נשארת אה, אה, יתרה של ימי, של ימי חופשה לעובד אצל המעסיק, בעצם המעסיק חייב לשלם לעובד את התמורה של יתרת ימי החופשה השנתית ובעצם הוא, הוא יכול, בעצם העובד יכול בתקופת ההודעה המוקדמת הוא בעצם יכול לנצל אותם, לנצל את ימי החופשה או בעצם אה, אה, אה, אם הוא לא מנצל אותם עד תום תקופת ההעסקה שלו אז בעצם הוא יכול לקבל את יתרת ימי החופשה האלו בכסף, בעצם פודים את יתרת ימי החופשה בכסף, יתרת ימי חופשה שלא נוצלו. מה מספר ימי החופשה השנתיים? כמובן אנחנו מדברים כאן על עובד שהוא עובד שעובד במשכורת. אה, עובד משכורת אה, ובמשרה אה, מלאה. כמובן יתרת ימי החופשה הם באופן יחסי לאחוז המשרה. אמ, וכאן בואו נבדיל בין שני סוגים של עובדים. יש עובדים שהם עובדים לפי שבוע עבודה ארוך, שהוא מורכב משישי ימי עבודה, שזה מראשון עד חמישי ויום שישי, אה, ו, אה, וימי עבודה אה, ועובד שהוא עובד בשבוע עבודה מקוצר שזה בעצם מראשון עד חמישי. עכשיו העובדים שהם עובדים שישה ימים בשבוע במסגרת המשרה מלאה שוב אנחנו מדברים על אותם מספר ימי שעות עבודה בשבוע זאת אומרת ב... העובד שהוא עובד שישה ימים בשבוע הוא בעצם עובד מראשון עד חמישי אה, שמונה שעות כל יום ויום אחד פשוט יום אה, עובד אה, שעה אחת פחות של שבע שעות וביום שישי עובד שלוש שעות זאת אומרת אנחנו כאן מדברים על ארבעים ושתיים שעות בשבוע וגם עובד שהוא עובד בחמישה ימים אנחנו גם כן מדברים על אה, בעצם 42 אה, אה, שעות עבודה בשבוע, שזה 8.6 שעות עבודה בכל יום, מראשון עד חמישי, רק ביום מסוים, שלרוב זה ביום חמישי, אנחנו מדברים על שעה פחות, שזה 7.6 שעות עבודה. אז אתם יכולים לראות כאן במצגת שלפי הוותק ימי העבודה הולכים וגדלים. אה, אם אנחנו מדברים על עובד שהוא עובד חמישה ימים בשבוע אז כבר מהשנה אה, הראשונה עד השנה הרביעית כל שנה יש לו זכות לעובד, זכות של חופשה שנתית אה, של 12 ימי חופשה בתשלום, זאת אומרת הוא יוצא לחופשה ועל חשבון המעסיק מבחינת המעסיק משלם לעבור כאילו הוא עבד בתקופה הזו אז מהשנה הראשונה עד השנה הרביעית אנחנו מדברים על 12 אה, שעות, 12 אה, אה, סליחה, ימים, ימי חופשה בשבוע, מהשנה החמישית אנחנו מדברים גם כן על 12, השנה השישית היא כבר 17 ימים בשנה וזה גדל וגדל עד שזה מגיע ל-23 ימים, ימי חופשה שנתית בשנה, אה, זה אנחנו כאן מדברים על עובד שהוא אה, אה, עובד חמישה ימים בשבוע, ואם הוא עובד שישה ימים בשבוע אז אנחנו מדברים על 24 ימי חופשה שנתית. ושוב, אנחנו כאן מדברים על ימי חופשה נטו, זאת אומרת אנחנו לא סופרים כאן את הימים של ימי חופשה שהם אה, כמו שישי שבת, שעובד שלא עובד אה, שישי שבת, אה, או עובד שעובד בשבוע עבודה ארוך אז הוא לא עובד ביום שבת, אנחנו מדברים על ימי חופשה נטו שכל עובד זכאי להם. ושתהיו בריאים, אנחנו נדבר, נדבר גם כן על ימי מחר. לגבי המחלה אנחנו אה, כאן מדברים על אה, זכאות של יום וחצי אה, ימי מחלה עבור כל חודש עבודה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עובד שהוא עבד במשרה מלאה בכל ימי העבודה שהוא אמור לעבוד בהם במסגרת בכל, בכל החודש, אז הוא זכאי ליום וחצי ימי מחלה עבור כל חודש עבודה, וזה בעצם מספר קבוע לאורך כל השנים, זה לא משתנה אה, לפי הוותק, אה, מה שכן ש... אה, שלא ניתן לצבור את יותר, לא, לא ניתן, ניתן, שניתן לצבור עד מקסימום של 90 ימי מחלה בתקופת ההעסקה, זאת אומרת אנחנו מדברים על סך, סך הכל 18 ימי מחלה בשנה שניתן לנצל אותם, שהעובד רשאי לנצל אותם, 18 ימים בשנה זאת אומרת, ו, והימים הם ממשיכים, כאילו אנחנו ממשיכים לצבור את הימים עד שזה מגיע ל-90 יום סך הכל ימי צבירה, מעבר ל-90 יום אפילו אם אנחנו לא ניצלנו אפילו יום מחלה אחד, לא, נצבו, לא ניתן לצבור יותר מ-90 יום אה, אה, מחלה, אה, אה, ימי מחלה שניתן אה, לנצל אותם בתקופת ההעסקה שלנו. עכשיו, אם עובד סיים את, אה, סיים את העבודה במקום העבודה שלו, הסתיימו יחסי עובד מעסיק, בעצם לא ניתן לפדות את הכס, את, אה, אה, לא ניתן לפדות בכסף את יתרת ימי המחלה שלא נוצלו, זה לא כמו ימי החופשה, זאת אומרת ימי חופשה אם עדיין נשארו, איך שציינתי קודם, איך, אם עדיין נשארו, נשארה יתרת ימי חופשה שלא נוצלה, ניתן לפדות אותה בכסף עם סיום יחסי, עם סיום יחסי עובד מעסיק. אם אנחנו מדברים על ימי מחלה אז לא ניתן לפדות אה, את אה, ימי המחלה אה, בכסף. שוב, כאן אנחנו מדברים על המצב הרגיל, זאת אומרת המצב של יחסי עובד מעסיק שלא חלו עליהם הסכמי עבודה מיוחדים, הסכמי עבודה אישיים או הסכמי, הסכמים קיבוציים כלשהם אה, זאת אומרת שיכול להיות שבאיזה הסכם קיבוצי מסוים או בהסכם עבודה אישי, כן, אה, בהסכם כתוב שניתן לצבור אה, יותר מ-90 ימים ושניתן לבדות את ימי המחלה בחופש, שוב, בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי בעצם תמיד ניתן להטיב כאילו מהחוק, אבל אם אנחנו מדברים על כאילו התקרה של החוק, זה, זה המינימום שהחוק בעצם נותן לה, אה, לעובד. אז אה, בואו בוא, בוא ניתן אה, דוגמה לעובד שהוא עובד במשכורת לפי שבוע עבודה של חמישה ימים, שהוא עובד מראשון עד, אה, עד חמישי, אה, מראשון עד רביעי הוא עובד 8.6 ימי אה, שעות עבודה וביום אה, חמישי הוא נניח 7.6 ימי עבודה אז ויש לנו כאן את החודש, אוקיי? חודש של 30 ימים שהוא מראשון עד חמישה. עכשיו בוא נניח שהעובד חלה אה, שוב שתהיו בריאים, אבל ניתן את הדוגמה. הוא חלה מהעשירי לחודש, שזה יום שלישי, עד אה, שמונה עשרה לחודש, שזה יום אה, רביעי. עכשיו, כמה בעצם, איך הוא ינצל את יתרת ימי המחלה ש, שיש לו? אז בהנחה שכן יש לו יתרת ימי מחלה, אז קודם כל, ביום הראשון אה, ביום הראשון בעצם הוא לא משולם לעובד עבור המחלה, אוקיי? אה, לא משולם עבור העובד, אה, לא משולם דמי מחלה עבור היום הזה שהעובד לא הגיע לעבודה ולא עבד בגלל שהוא חולה. ביום השני הוא מקבל חצי מהשכר היומי שלו, אוקיי? השכר היומי שלו, אז הוא מקבל חצי מהסכום הזה. ביום השלישי הוא מקבל גם כן חצי, וביום אה, שישי-שבת הוא לא עובד אז הוא לא מקבל עבורם בעצם אה, אה, תשלום, וביום שאחריו הוא מתחיל לקבל את, הוא, מקבל, הוא מתחיל לקבל תמורה מלאה עבור ימי המחלה עד תקרת היתרה של ימי המחלה שהוא צבר בעצם. עכשיו, מה שמעניין כאן, ש... אנחנו מדברים כאן על ניצול של תשעה ימי מחלה אה, ובעצם מה ששולם כאן לעובד, שימו לב, כאן שולם לו חצי יום וכאן עוד חצי יום זה יום אחד ועוד ארבעה ימים זאת אומרת מה ששולם לעובד זה חמישה ימים אבל ימי המחלה שנוצלו זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 זאת אומרת מה שקורה בפרקטיקה, אוקיי? שעובד שהוא חלב לפי הדוגמה הזאת, אה, בעצם מקוזז מיתרת ימי המחלה שהוא צבר, מקוזז ממנו תשעה ימי מחלה ומה שמשולם לו בפועל זה אה, חמישה ימים. שוב, לשון החוק היא דווקא היא בניגוד למה שקורה בפרקטיקה, אבל פשוט זה מה שקורה בפרקטיקה אה, ולפי זה, כאילו, מש... לפי זה בעצם נהוג ל... אה, אה, לקזז את יתרת ימי, חלש, ימי המחלה. זאת אומרת, בלשון החוק זה בעצם הוא מתייחס לזה שאין לקזז יתרת ימי מחלה מימים שהעובד בעצם לא קיבל עבורם תמורה, אבל בעצם משום מה הפרקטיקה מתייחסת לזה אחרת אה, וזה מה שקורה בפועל בעצם, רק חשוב שתדעו שזה מה שמקובל בפרקטיקה, אם מישהו יש לו התנגדות מסוימת אז בעצם אה, הכתובת זה אה, בית דין לעבודה. מה לגבי מחלה של קרוב משפחה, אוקיי? זאת אומרת אם, אם בעצם, אוקיי, יופי אה, אם אה, אה, קרוב משפחה חלה, אוקיי? אז יש, החוק גם כן נותן לנו אפשרות ל, לשת, בעצם לנצל את יתרת ימי המחלה שיש לנו עבור, בכדי לטפל בקרוב משפחה וכאן בעצם יש כל מיני ממש הגדרות מאוד ברורות אה, בעצם העובד הוא כן זכאי להשתמש בהם, המחלת בשל טיפול בבן משפחה אה, קרוב וזה החל מהיום השני להיעדרותו זאת, זאת אומרת הניצול, התשלום עבור ימי המחלה זה די דומה לתשלום אם אנחנו חלינו או אה, קרוב משפחה שלנו חלה, חס וחלילה בשני המקרים מה שכן, הורה לאדם עם מוגבלות הוא זכאי לתשלום דמי מחלה כבר מהיום הראשון להיעדרותו, אוקיי? זאת אה, אה, הטבה לאדם שקרוב אה, משפחה שלו עם, בעצם שהוא הורה לאדם עם מוגבלות. ויתר ה, המקרים בעצם ביום הראשון לא מקבלים וביום השני מקבלים 50% מהשכר כמו הדוגמה שנתתי לפני רגע ומהיום הרביעי ואילך מקבלים את ה... אה, תשלום אה, כאילו לא נעדרו מהעבודה בכלל. אה, הנה כאן דוגמה למקרים בעצם הבולטים, מחלת בן זוג ניתן לקבל עד שישה ימי מחלה בשנה, פשוט לנצל מיתרת ימי מחלה שיש ברשותנו, ניתן לנצל עד שישה ימים בשנה, חס וחלילה מחלה ממארת של בן זוג אז זה עד שישים ימים בשנה, הריון ולידה של בת הזוג עד שבעה ימים, מחלת ילד עד גיל 16 אה, זה עד שמונה ימים או 16 שנים, זה תלוי אם מדובר בהורה יחיד או, או לא. אה, ילד עד גיל 18 אה, חס וחלילה חלה במחלה ממארת או מחלה שמצריכה בעצם טיפול בדיאליזה, אז אנחנו מדברים על עד 90 ימים בשנה, או אם זה הורה יחיד אז עד 110 ימים בשנה. אה, עד מאה ועשר, סליחה, לא בשנה, עד מאה ועשר ניצול ניצול ימי מחלה. אה, טיפול בילד עם צרכים מיוחדים אה, בכל הגילאים זה עד 18 או 36, תלוי אם מדובר בהורה יחיד או לא, ומחלת הורה ניתן לנצל שישה ימים בסך הכל בשנה אה, טיפול בבן זוג שתרם איברים להשתלות עד שבעה ימים אה, או טיפול בהורה שתרם איברים להשתלת עד שבעה אה, ימי מחלה. אז אלו בעצם המקרים שניתן גם כן לנצל את יתרת ימי המחלה שעומדים לרשותנו עבור קרוב משפחה. נדבר גם כן על הבראה שנתית. עכשיו, הבראה שנתית עובד שהשלים שנת עבודה אחת, 12 חודשים לפחות ממקום העבודה שלו, אז הוא זכאי לדמי אה, הבראה בהתאם לוותק אה, שצבר. אה, כאן גם כן הזכאות של מספר הימים הולכת וגדלה, תלוי בוותק, אנחנו מדברים על תעריף של יום אה, יום ההבראה שנתית 378 שקל ליום, זה במגזר הפרטי, ו-449 שקלים למגזר אה, אה, הציבורי, ויש ענפים מסוימים כמו עובדי קבלן, ניקיון והחזקה, עובדי תשתיית המתכת, חשמל ואלקטרוניקה, בנייה ושיפוצים, ועוד ענפים הם זכאים גם כן לתנפי, לתנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים אה, בחוק או לפי אה, צווי הרחבה בעצם. עכשיו, אה, אם אנחנו מדברים שוב על המגזר הפרטי ועל הימים העובדים שהם עובדים ממש במגזר הפרטי שמקבלים תנאים לפי החוק, אז בשנה הראשונה עובד זכאי, אנחנו כאן מדברים על משרה מלאה, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על פחות ממשרה אחת, אז פחות ממשרה מלאה, אז הכל באופן יחסי בעצם אז שנה ראשונה זה חמישה ימים, השנה השנייה והשלישית שישה ימים, ב, אה, שישה ימי הבראה אה, וזה גדל לשבעה ימים, שמונה ימים, תשעה ימים וותק של עשרים שנות ותק, עסק, ותק של עשרים שנים ואילך אז מקבלים כל שנה אה, עשרה ימי, תמורה של עשרה ימי אה, הבראה לפי התעריף שציינתי קודם, אוקיי, זה 378 למגזר הפרטי ו-449 למגזר הציבורי. אה, נדבר קצת על שעות נוספות, אוקיי, ואיך מתייחסים לזה. עכשיו, אה, טוב, תתעלמו מהכותרת. אה, עבודה בעצם מעבר לשעות עבודה של אה, של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא, מזכה את העובד בתוספת תשלום עבור העסקה בשעות נוספות, אוקיי? אה, כמובן, אני, אני תכף אתייחס גם כן לאיך מחשבים את זה, רק חשוב לציין שאסור להעסיק עובד מעל 16 שעות נוספות בשבוע, אוקיי? ובנוסף אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום, אוקיי? כולל השעות הנוספות כמובן, אוקיי? לא רק שעות אה, אה, נוספות, אוקיי? ואסור להעסיק עובד המס... המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות. אה, עבודת לילה הכוונה זה בעצם משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הם בין השעות 6 בבוקר עד 10 בלילה. אז עובד שבעצם עובד שהוא אה, מועסק אה, בין שיש במשמרת שלו לפחות שעתיים בין השעות 6 עד 10 אז הוא מוגדר כעובד שעובד בעבודת לילה או במשמרת לילה אז גם עובד הזה אסור להעסיק אותו יותר מ-58 שעות בשבוע זאת אומרת כאן מבחינת החובה לעובד אה, החובה בעצם עובד שעובד שעות נוספות יש לו כאן חובה אה, יש על המעסיק חובה מעבר לתשלום עבור השעות הנוספות האלו בתעריפים המתאימים, יש גם כן חובה שהוא לא יעסיק אותו מעבר למספר שעות אה, אה, מסוימות. עכשיו, ניתן דוגמה לחישוב שעות, לחישוב מספר שעות נוספות בשבוע עבודה ארוך ושבוע עבודה מקוצר. שבוע עבודה ארוך אנחנו מדברים על עובד שעובד מראשון עד חמישי, בואו נניח שעות רגילות, לא משמרות לילה, אז הוא עובד כל יום אה, בעצם אה, שמונה אה, שעות, חוץ מיום חמישי הוא עובד שבע שעות וביום שישי הוא עובד שלוש שעות. סך הכל אנחנו מדברים על 42, 42 שעות עבודה ב, אה, אה, בעצם ב, אה, בשבוע, שבוע, שבוע עבודה. עכשיו, אם ביום ראשון העובד אה, נעדר אה, במשך אה, שעתיים, אוקיי? ועכשיו הוא סיכם עם המעסיק שלו, אמר לו אוקיי היום אני נעדר שעתיים ומחר אני אעבוד במקום השעתיים האלו ומה שקרה שבעצם הוא ביום ראשון עבד שש שעות וביום שני הוא עבד עשר שעות ומבחינת העובד ומבחינת המעסיק בעצם הכל מצוין, השעתיים שהוא החסיר ביום ראשון הוא השלים אותם ביום שני והכל סבבה, הכל מצוין, אוקיי? עכשיו, שימו לב, בדוגמה שנתתי, אם כאן המעסיק בא ומשלם לעובד שלו כאילו שום דבר לא קרה, הוא משלם לו את המשכורת השלמה שלו אה, בלי שהוא יחסיר, כי הוא השלים את השעות החסרות, אז, אז יש כאן עבירה על החוק מבחינת אי תשלום שעות נוספות. למה? כי כאן יש לנו בעצם אומנם אה, השעתיים שהעובד החסיר ביום ראשון עם שעות עם תעריף עבודה רגיל, אבל ביום שני, מכיוון שאנחנו מדברים על שבוע עבודה ארוך, אה, שהוא של שישה ימים, אז בעצם השעות הנוספות מעבר לשמונה שעות האלו, ובעצם אנחנו מדברים כאן על שעות, אה, על שעות נוספות שצ... שיש לשלם אותם לעובד בתעריף של 125% על השעתיים הראשונות, אוקיי? אז זה תעריף של 125 אה, אה, שעות. עכשיו, שימו לב לפרטים האלה, זאת אומרת, ב... כשמחשבים שעות נוספות, יש לחשב את, ה, אה, את השעות הנוספות במסגרת יומית, אם זה מעבר לשעות העבודה המיוחסות ליום הזה, הספציפי הזה, או בעצם, אה, וגם כן מבחינת החישוב הכללי, זאת אומרת אם סך הש, סך השעות, אם סך השעות ב, אה, בשבוע הוא אה, מעבר ל-42 שעות, אז עבור כל שעה נוספת, יש לשל... מעבר ל-42 שעות, יש לשלם אותה בתעריף 125 אחוז, וכמובן זה גם כן יכול להגיע ל-150 אחוז. ואם אנחנו מדברים על ההתייחסות היומית, אז אם זה מעבר לשמונה שעות, אז יש לשלם אותה בתעריף של 125% על השעתיים הראשונות ואז 150%. ניתן דוגמה לשבוע עבודה אה, קצר, אז אנחנו מדברים על עובד שעובד מראשון עד חמישי ועובד אה, מראשון עד חמישי 8.6 שעות, חוץ מיום חמישי 7.6, אז גם כן ניתן את דוגמה אה, די דומה. עכשיו אה, אה, ביום חמישי העובד החסיר אה, בעצם שעה, שעת עבודה, אוקיי? והוא השלים אותה ביום חמישי. עכשיו, מה שקרה שביום רביעי הוא לא מוגדר כיום עבודה קצר, זאת אומרת ש... שהוא צריך לעבוד 7.6 שעות ביום זה, אלא 8.6, אז הוא החסיר שעה אחת והוא השלים אותה ביום חמישי. עכשיו יום חמישי הוא מוגדר כיום עם פחות, אה, עם, עם, עם, עם שעת אה, אה, מנוחה אחת של פחות שעה, אז הוא בא והשלים את השעה הזאת ועבד 8.6 שעות בעצם, ומה שקורה כאן, אמנם ביום הזה זה על פניו נראה כאילו הוא עבד יום רגיל, אבל היום חמישי, וספציפית הוא מוגדר ומוסכם שזה יום העבודה עם שעת עבודה, עם פחות שעת עבודה, אה, העובד, המעסיק לא שילם את השעה הנוספת, אז כאן יש גם כן עבירה על החוק ויש לשלם עבור השעה הזאת היא שעה אה, אה, אה נוספת. אה, אמ, הרבה שיש את הדוגמאות עם אה, ברורות, כמובן ניתן להרחיב באין ספור דוגמאות אה, במקרים בחישוב של השעות אה, עבודה. אה, נדבר קצת על אה, פנסיה והשתלמות, אוקיי? מה החוק אומר ולמה אה, צריך לשים לב. בעצם יש חובה מכוח צו הרחבה להפריש לכל העובדים, כל עובד שמלאו לו 21 שנים ועובדת שמלאו לה 20 שנה הם זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני, אוקיי? עכשיו, אה, בעצם העובד יכול אה, לבחור בין קרן פנסיה או קופת גמל או ביטוח מנהלים, אוקיי? אנחנו מדברים כאן על הפרשות שהן בסך הכל וחצי מהשכר, משכר הבסיס בעצם, מהשכר אה, לתנאים סוציאליים, ככה זה נקרא, שכר לתנאים סוציאליים. אה, שבעצם ה-18.5% האלו מורכבות מ-6% מהשכר הקובע אה, על חשבון העובד, זאת אומרת מה, מהשכר שבעצם המעסיק אה, משלם לעובד הוא בעצם מנקה מזה, מוריד מזה, גוזר מזה 6% ומעביר אותם לקופה על שם העובד ו-12 אחוז וחצי שהם על חשבון המעסיק, אוקיי? זאת אומרת אם אנחנו מדברים על עובד שמקבל אה, שכר של עשרת אלפים שקל שזה השכר הבסיס או שכר לתנאים סוציאליים אז בעצם מהשכר הזה המעסיק אה, אה, מנקה אה, אה, ש- 600 שקל שאותם אה, 600 שקל האלו הוא לוקח אותם ומעביר אותם לקרן פנסיה על שם העובד וזה על חשבון העובד עצמו ובנוסף לעשרת אלפים שקל שמתוכם הוא לקח 600 שקל אה, בעצם וחסך אותם על, על, על, אה, לקופה על שם העובד, הוא גם כן אה, לוקח עוד 12.5 אחוז לפחות של 1,250 שקל לפחות שהוא לוקח אותם בעצם, משלם אותם ומעביר אותם גם כן על קופה שהיא על שם העובד שהיא מחולקת לפי 6.5 הפרשות מעסיק לרכיב התגמולים או הקרן פנסיה ו-6% הפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, אוקיי? זאת אומרת, אה, אה, אנחנו מדברים על 650 שקל בדוגמה שנתנו של משכורת של 10,000 שקל שהם אה, הרכיב הפנסיה ו-600 שקל הרכיב הפיצוי. עכשיו, בעצם זה לא מספיק שהעובד אמרנו שהוא כאילו לפי הגדרת הגיל שאנחנו מדברים עליה חשוב גם כן להבחין בין שני סוגים של עובדים. עובד שהוא אה, עבד אה, קודם לכך באיזה מקום אה, עבודה אצל מעסיק אחר ושם בעצם המעסיק הפריש לו עבור קרן הפנסיה אז בעצם לעובד הזה יש להפריש לו את ה... עבור התנאים הסוציאליים אחרי שלושה חודשים, אחרי שלושה עבודה, ימי, אה, חודשי עבודה אצל המעסיק, אה, או בתום שנת המס, כמובן המוקדם ביניהם, אוקיי? אה, אחרי שלושה חודשים, אבל פשוט רטרואקטיבית מהיום הראשון, מיום א'. עכשיו, אם העובד, הוא, זאת העבודה הראשונה שלו, שלא הפרישו לו קודם, לא הייתה לו שום קרן פנסיה לפני כן, אז בעצם המעסיק מפריש אחרי שחולפים שישה חודש, חודשי עבודה מיום שהתחיל את עבודתו וזה מתום השישה חודשים, זאת אומרת זה לא רטרואקטיבי מהיום הראשון וזה הבדל חשוב מאוד. עכשיו אם העובד, אם המעסיק בכל זאת מחליט להפריש אה, רטרואקטיבית מיום ראשון, זאת אומרת הוא יכול להטיב עם העובד אבל פשוט הוא לא יכול אה, לגרוע מה, אה, מהתנאים הקבועים בחוקים, בתקנות ובצווי הרחבה. אמ, עכשיו אני רוצה לעבור ככה בהגדרה מהירה לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אוקיי? הסעיף הזה בעצם הוא עשה סוג של מהפכה בכל מה שקשור לפיצויי פיטורים. בעצם אה, אה, היום בעצם הרוב הוא אה, רוב העובדים בעצם הם חתומים על הסעיף הזה וזה בעצם הוא, הסעיף הזה נותן, קובע שההפרשות המעסיק לקופות התגמולים, לקרן הפנסיה ולביטוח המנהלים הם, הם יוכלו להוות תחליף לביצועי הפיטורים, אוקיי? שעליו לשלם ובעצם כאן זה כבר הופך את, ה, את, ה, את הנוסחה של האם העובד זכאי לפיצויים או לא, לא, לא זכאי בעצם ל, אה, אה, לפיצויים, זאת כבר הופכת לסוג של שאלה שהיא פחות רלוונטית, שוב אם אנחנו מדברים כאן על, על מעסיק שהוא מפריש הפרשה מלאה לפיצויים, זאת אומרת 8.33 אחוז אה, לביצועים, לא אה, לא 6 אה, לביצועים. זאת אומרת, החוק מחייב את המעסיק, או צו הרחבה בעצם, להפריש לעובד 6 הפרשות לביצועים או יותר, זאת אומרת או יותר עד 8.3 שזה 1 חלקי 12 בעצם, שזה מה שהעובד זכאי להם מבחינת ה... מבחינת החוק, זאת אומרת מבחינת אה, המעסיק הוא, הוא כבר יש לו ראש שקט, זאת אומרת מבחינת, אה, הוא לא צריך לריב עם העובדים אם אתה התפטרת או אני פיטרתי אותך אה, ואז בעצם התשלום, החיסכון שהוא חוסך לעובד בקרן הביצועים אז בעצם זה מהווה, מהווה תחליף לביצועים פטורים ומצד השני, מצד העובד בעצם אה, הוא אפילו, אם הוא יתפטר, הוא גם כן זכאי אה, אה, זכאי לביצועים האלו. שוב, אנחנו מדברים כאן על במקרה שהעובד, המעסיק מפריש 8.33, אבל גם אם הוא מפריש 6%, זאת אומרת לא מפריש ביצועים, לא, לא מפריש ביצועים באופן מלא, נשארת, נשארת השאלה האם הוא פיטר את העובד, העובד התפטר בעצמו על 2.33 אחוז, זאת אומרת הוא מכסה את עצמו מבחינה תזרימית לפחות אה, אה, בעניין הפיצויים אה, ל-6 אחוז, זאת אומרת וגם זה, זה, זה טוב למעסיקים, אומנם ההרצאה הזאת היא לשכירים אבל גם כן זה, זה טוב ל, ל... בעצם החיסכון הזה זה טוב למעסיקים שלא יבוא איזה עובד ויגיד אוקיי או שתפטר אותי או שאני גורם לך נזק אה, בלי שתצליח להוכיח שאני גרמת לך נזק ואז אה, אה, בעצם זה חוסך הרבה את המריבות האלו בין המעסיקים לעובדים ובעצם הדבר חשוב מאוד שאפילו בעצם הסעיף הזה הוא מקנה את ה... הוא מזכה את העובד בכספי הפיצויים אפילו אם הוא לא השלים שנת עבודה, שנת עבודה מלאה אה, אה, בעצם. אה, עכשיו, כמובן יש כל מיני דקויות בתנאים האלו ומי נשללת לו את הזכות לקבל פיצויים וכולי ומי שלא השלים את השנה, אבל בעצם זה הרוח של הכללים האלו. עכשיו אה, אני שואל את השאלה, האם כדאי לקבל רכיב ביצועים של 6% או 8.33%? זאת אומרת, אם המעסיק מפריש לי, בא ושואל אותי, בוא נניח שהוא בא ושואל אותי, מה, איך תרצה בעצם ש, אה, אה, שאני אפריש לך ביצועים מלאים או רק 6%? עכשיו זה נשמע על פניו שהיא מן הסתם 8.33 אחוז אה, זה יותר טוב, אני כבר מקבל את כל הפיצויים, לא משנה אם אתה פיטרת אותי או אני התפטרתי זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו מדברים כאן על עובד שטבע העבודה שלו, שטבע העבודה שלו, שהוא הולך ובעצם אה, אה, השכר שלו הולך ונהיה יותר גבוה עם הזמן, אז יכול להיות אז יכול להיות שבאמת בשת... והעובד והמעסיק בא ופיטר אותו בסוף התקופה, לא שהוא התפטר, הוא, לא, הוא יודע שהוא כבר, הוא, הוא לא, לא התפטר, אבל נהוג שבחברה הזאת אחרי כמה שנים מפטרים את העובדים, אז בעצם מה שקורה כאן, שאם המעסיק מפטר את העובד אחרי התקופה אה, אחרי שהשכר שלו עלה כאילו במשך התקופה והוא היה מקבל רק 6% אז המעסיק צריך להשלים לעובד את ה-2, להשלים ל-8.33 בעצם הוא צריך להשלים לו את ה-2.33 אחוז אבל מה? מהמשכורת האחרונה אם המשכורת האחרונה היא הרבה יותר גבוהה מהמשכורת הראשונה בהרבה אז בעצם כאן יכול להיות שבאמת הוא יהיה זכאי לסכום ביצועים אה, גדול יותר, שוב, כאן בהנחה שהוא פוטר בעצם. אה, ומצד השני, זאת אומרת, מה לגבי מעסיקים, מעסיקים שהם מעסיקים עובדים, שטבע העבודה שלהם היא עבודה ש... אה, השכר שלהם עולה עם הזמן ובדרך כלל, כלל העובדים לא מתפטרים רק אם המעסיק מפטר אותם אז באמת יכול, אה, זה, זה יותר משתלם למעסיק לשלם 8.33 אחוז כי הוא יודע שהוא משלם את זה באופן יחסי לשכר שלו לפי כל התקופות, לא לפי השכר האחרון שהוא השכר הכי אה, אה, גבוה. אה, עכשיו, מה לגבי קרן השתלמות? אה, אנחנו דיברנו על הפנסיית חובה, מה לגבי קרן השתלמות? אז קרן השתלמות, שוב, זה אה, אה, קרן השתלמות היא זכות, היא לא חובה. שוב אנחנו מדברים על העובדים הרגילים במגזר הפרטי, אנחנו לא מדברים על צווי הרחבה מסוימים או, אה, או ענפי עבודה מסוימים, שבעצם שם באמת הקרן השתלמות היא, היא חובה ואפילו חובה מהיום מה, הראשון. עכשיו חשוב לדעת שקרן השתלמות היא, היא, היא זכות, אבל שוב, היא, חוב, היא זכות ולא חובה בעצם, היא, היא עם משהו שהוא רשות, אוקיי? שהעובד הוא לא, אה, המעסיק לא חייב לשלם אותה, אלא אם כן הוא ירצה להטיב עם העובד שלו, אבל תדעו אה, לכם שזה כאילו דבר נחמד, הקרן השתלמות זה חיסכון לשש שנים, שזה נותן אפשרות אה, לעובד לצאת לשנת השתלמות, או בעצם לקבל את הכסף הזה לצרכים בעצם אלה צמחים אה, נוספים. עכשיו, אה, אני אשאל אתכם את השאלה, ההרצאה הזאת היא לשכירים, אוקיי? אני אשאל אתכם שאלה, האם אתם באמת שכירים? שאלתם את עצמכם פעם, שהאם אתם אה, עובדים במקום עבודה מסוים, אתם מקבלים תלוש, אוקיי? עכשיו, האם אתם באמת שכירים? אותה שאלה לעצמאים שהם עובדים תמורת חשבונית, שהם מגישים חשבונית ל... אה, אה, בעצם למזמין העבודה ומקבלים כסף בתמורת אה, חשבונית. האם באמת הם, האם הם עצמאים באמת ולא שכירים? אוקיי, עכשיו, אומנם השאלה היא נשמעת קצת מוזרה, אבל זה בעצם, חשוב לציין שביצוע עבודות, אוקיי, ביצוע עבודה מסוימת, אם עסק נעזר באנשים שהם יעזרו לו בלבצע עבודות, אז בעצם זאת נקראת עבודה, אוקיי? עכשיו הוא, הוא, המעסיק יכול, או העסק יכול לבצע את העבודה בכל מיני אה, שיטות. הוא יכול לה, אה, להתקשר עם עובד, ובמקרה הזה הוא נקרא מעסיק בעצם, אה, או הוא יכול להתקשר עם קבלן עצמאי, אוקיי? ואז הוא יהיה כאן המזמין, או פרילנסר שזה בעצם, זה יותר מתאים לעיתונאים וכולי, שמשתתפים חופשיים. זאת אומרת, מתי שבא להם, הם אה, עושים את העבודה והם מקבלים על זה כסף בהתאם אה, להסכם אה, מראש. עכשיו, אתם רואים שאותה עבודה ניתן לקבל אותה מבעצם, אנחנו יכולים לספק את אותה עבודה בתור קבלן, קבלנים עצמאים או בתור עובדים, אוקיי? עכשיו, השאלה היא האם יש הגדרה ברורה ליחסי עובד-מעסיק? האם יש הגדרה בחוק הגדרה ברורה שהיא מגדירה ומסדירה מה זה יחסי עובד מעסיק. עכשיו התשובה היא שבעצם אה, שלא, אוקיי, אין הגדרה ברורה של אה, מה זה יחסי אה, עובד מעסיק, יש כל מיני מבחנים שהם, יש כל מיני מבחנים ש... שאנחנו בעצם לוקחים אותם בעיקר לא מהחוק אלא מהפסיקה, אוקיי? יש אה, מה שנקרא מבחן המעורב שכולל בתוכו כל מיני מבחנים שלפיהם קובע האם העבודה הזאת נעשתה אה, אה, בעצם בין, ה, אמ, בין העסק לבין האדם שעשה את העבודה הזאת, האם התקיימו כאן יחסי עובד מעסיק או לא התקיימו יחסי עובד מעסיק. ועכשיו, אה, יכול להיות שמישהו עכשיו מקשיב לי ושואל, אבל מה זה משנה, הם מקבלים את הכסף, זהו, מה זה משנה? אוקיי, ואני אומר לכם שזה מאוד, אה, אה, זה, זה מאוד משנה, אוקיי? זה משנה קודם כל בכל מה שקשור למשפט העבודה, אוקיי? זאת אומרת, אם ההתקשרות היא של עובד מעסיק, אוקיי, אז חלים כל הדיני העבודה של ימי מחלה, הבראה, חופשה, אה, פיצויי ביטורים ואפילו קבלת דמי אבטלה, כל, כל המשפט העבודה הזה זה חל על, על הסחירים שבכלל הוא לא רלוונטי או כמעט לא רלוונטי ל, ל, לעצמאים אם הקשר הוא, אה, הוא עובד עצמאי לבין אה, שכיר עכשיו זה גם כן מאוד משנה לביטחון הסוציאלי ובמיוחד לדמי אבטלה אמ, זה מאוד משנה בכל מה שקשור למיסוי, זאת אומרת זכרים אמ, לא משלמים מע"מ, עצמאים שהם עוסקים אה, מורשים אז הם כן משלמים אה, מע"מ למשל אה, או, אוקיי, ועכשיו דבר מאוד חשוב לכל מה שקשור בעניין הנזיקין, אוקיי? במידה והעובד גרם נזק. צד שלישי, ללקוח של ה, אה, ה, של, של העסק. אה, עכשיו, יש כאן הבדל מאוד מאוד מאוד מהותי עם מי אחראי על הנזק הזה, האם זה הבעל העסק או העובד, זאת אומרת אם העובד הוא עובד שלי ואני המעסיק שלו אז אני אחראי על הנזק שאני גרמתי לצד שלישי, אבל אם אני מדבר עם קבלן, אם, אם העובד שעשה את העבודה הוא לא עובד, שאני לא המעסיק שלו, אלא יש בינינו יחסים של אה, אה, אה, יחסי מזמין וקבלן עצמאי, אז כנראה שמי שיהיה אחראי זה הקבלן העצמי. ויש הבדל גם כן מאוד מאוד חשוב בכל מה שקשור לקניין הרוחני, אוקיי? עכשיו בואו אני אגדיר רק מה זה קניין רוחני, אוקיי? יש כמה סוגים של קניין, אוקיי? קניין יש בקניין, זאת אומרת הדברים ש... ש... שהם שלי, שהם שייכים אליי, אוקיי? יש שני סוגים של קניין, יש קניין רוחני ויש קניין מוחשי, אוקיי? קניין מוחשי זה משהו שאפשר לחוש אותו ולהרגיש אותו, אבל מה, מה זה קניין מוחשי? זה קניין מוחשי גם כן מחולק לשני חלקים. יש לנו את המקרקעין, אוקיי? שזה בעצם אדמה וכל מה שקשור אליה דרך קבע, ויש את המיטלטילין, אוקיי? עכשיו, כל מה שהוא לא מקרקעין הוא מיטלטילין. בעצם זה כל החפצים הרגילים אה, ש... אה, שהם ברשותנו, למשל אה, רכב, אוקיי, שהוא רכב שלנו לרוב מיטלטלין. בעצם הטלפון הסלולרי שלנו הוא כן מיטלטילין. עכשיו, כל מה שלא מקרקעין הוא בעצם מיטלטלין אמרנו מקרקעין ומטלטל זה קניין מוחשי, וכל מה שהוא לא קניין מוחשי אז הוא קניין רוחני, אוקיי? עכשיו, עכשיו, הקניין הרוחני, בעצם הזכות על הקניין הרוחני בעסק היא אם מי ש... אמ, אני אתן דוגמה, אם אה, עובד שלי, שאני המעסיק שלו, אוקיי? הוא אמ, אה, המציא המצאה מסוימת, אוקיי? וזה במסגרת העבודה שלו, אז ההמצאה הזאת היא שייכת לי, לעסק, אוקיי? אבל אם אני מתקשר איתו בתור אה, קבלן, אוקיי? והוא לא המועסק שלי והוא המציא איזו המצאה מסוימת, אז היא שייכת אליו, וזה יכול להתבטא, להתבטא בעצם בהרבה אה, כסף, אה, הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, בגלל זה העניין של המבחן של האם קיימים יחסי עובד מעסיק, בדרך כלל אם הם לא גבוהים בחוק, אם הם גבוהים ב... אה, בפסיקה, אה, זה נושא בפני עצמו, אבל אה, בגדול זה מה שנקרא מבחן המעורב, שכולל בתוכו מספר מבחנים של למשל מי בעצם מבחן ההשתלבות, מה, עד כמה העובד הוא משתלב בסוג של העבודה, מבחן המימון, האם העובד בעצם מגייס מימון בכדי לעשות את העבודה, שמי שאחראי על זה זה המעסיק, אם אמ, מי נהנה מעלייה והוזלה של מחירי של חומרי גלם, למשל אם זה מבצע העבודה או בעצם המעסיק, יש כל מיני מבחנים, מה שכן המבחן של איך משלמים את ה... אה, איך, איך העובד מקבל את הכסף, אם זה בתמורת חשבונית או תלוש, זה דווקא מבחן שהוא פחות, אה, אה, פחות רלוונטי. נשמע אולי קצת מפתיע, חלק מכם, אבל זה, זה זה, זה, זה החוק מה שלי, אוקיי? אני אדבר אה, קצת על עלות שכר, אוקיי? אמנם זה, זה נושא שהוא יותר מעניין את המעסיקים מאשר העובדים, אבל חשוב גם כן שהעובדים הם, הם יכירו את המושג הזה. אה, וזה לפעמים אה, חשוב, כאילו אנחנו בדרך כלל בעולם השכר אה, אנחנו משתמשים ב... אנחנו, משת... אנחנו אנחנו משתמשים בעיקר בשלושה, בשלושה רמות של אה, מושגי אה, שכר. יש לנו את העלות שכר, יש לנו את השכר הברוטו, ויש לנו את השכר נטו, אוקיי? עכשיו, מה, מה שקורה בעצם, שהעובד הוא לרוב, הוא נוטה להסתכל על השכר נטו, זאת אומרת מה שנכנס לחשבון הבנק. ובדרך כלל כשבא וחותם על שכר עבודה, אז הוא חותם על שכר פרוטו, הוא מסכם, הוא מסתכם עם המעסיק שלו על שכר מסוים, בדרך כלל השכר המסוכם זה השכר ברוטו. עכשיו, מה שהמעסיק רואה זה העלות שכר, אוקיי? ובגלל זה תמיד יש את, ה... את ההרגשה של אף אחד לא מרוצה, העובד לא מרוצה כי הוא רואה את השכר נטו והוא מרגיש שהוא אה, מקופח במידה מסוימת והמעסיק הוא אה, בעצם רואה את, ה... הוא רואה הוא רואה את העלות שכר, כי הוא משלם את זה בסופו של דבר, ולכן הוא מרגיש שהוא משלם יותר מדי, אז אף אחד לא מרוצה, יש כאן אה, משהו ב, אה, באמצע שהמעסיק מרגיש שהוא משלם יותר מדי, העובד מרגיש שהוא מקבל פחות, אז אם אולי אם אני אסביר מה זה עלות שכר ומה זה שכר נטו, כאילו נעשה את התיווך ביניהם והשידוך ביניהם, אה, אז יכול להיות שזה קצת יקל על שני הצדדים להבין את ה... את ההבדלים. עכשיו, אה, מה, המעסיק רואה, בעצם אמרנו שהעובד רואה את, ה, אה, אה, את השכר נטו, המעסיק רואה את עלות השכר, אוקיי? בדרך כלל אמרנו שחוזה שכר הוא, חוזה עבודה הוא שכר ברוטו והעובד רואה אמרנו שכר נטו. עכשיו מה, מה כוללת, מה העלות, השכר, מה, מה עולה השכר, כמה עולה השכר? קודם כל יש לנו את השכר ברוטו, הבסיס, אוקיי? לזה אנחנו מוסיפים את השעות נוספות, נסיעות, החזקת רכב, בונוסים, מתנות, מענקי עידוד למיניהם, הבראה שנתית, ימי חופשה, ימי מחלה, שכל זה בעצם, זאת עלות שהעובד, שהמעסיק משלם. המעסיק משלם שאף אחד לא משתתף איתו בהוצאות האלו, זאת אומרת ברגע שהמעסיק משלם את ימי החופשה או את ימי המחלה למעסיק יש סוג של אמ, כאילו דבר שחלק מהעובדים חושבים וואלה כן המעסיק מי שמשלם לי בסופו של דבר זה הביטוח לאומי או איזה גוף אה, ממשלתי אחר שבעצם אני מביא אה, אישור מחלה למעסיק שלי הוא משלם לי עבור ימי מחלה אז והוא אה, אה, מישהו משפה אותו על, ה, אה, אה, על הסכום שהוא שילם לי בעצם מישהו אחר משלם לי אז לא בעצם המעסיק משלם את הסכומים האלו מהכיס שלו מכוח החוקים והתקנות והצווי הרחבה. ויש עוד מרכיב ש... שלא רואים בתלוש, ה... בתלוש השכר, אה, שהעובד לא רואה בתלוש השכר, שזה ביטוח לאומי חלק מעסיק. זאת אומרת, מהשכר הברוטו שהמעסיק משלם אה, לעובד, אה, הוא מקוזז משם מנוכה מהשכר שלו גם את המס הכנסה וביטוח לאומי ומס בריאות, אוקיי? עכשיו, יש עוד חלק של ביטוח לאומי ומס בריאות, שזה כאילו כל זה הולך לביטוח לאומי, שסכום נוסף שלא רואים בתלוש, שהסכום הזה כמעט אה, זהה לסכום שיורד מקוזז מתלוש השכר שהמעסיק משלם בנוסף, זאת אומרת עבור כל עובד שהוא אה, מעסיק אותו בנוסף לביטוח לאומי שהעובד משלם, המעסיק גם כן משלם עוד סכום של ביטוח לאומי שהוא שייך לעובד הזה והוא מעביר אותו לביטוח לאומי והוא משוייך לעובד הספציפי הזה. אז אה, בנוסף לביטוח הפנסיוני וההפרשות החלק המעסיק, אז גם העובדים פשוט רואים את, ה, את, ה, את הניקויים של הביטוח הפנסיוני מהשכר מה, מה שלהם אה, חשוב לדעת שגם כן המעסיק מפריש לפחות אה, אה, את אותו סכום ולרוב יותר את זה כן רואים בעצם בתלוש, אבל פשוט חשוב לדעת שמבחינת המעסיק הוא בעצם יש לו, הוא, למה הוא רואה שה, שהשכר הוא גבוה? כי יש הוצאות שלא תמיד העובדים רואים. אז אה, זה ניסיון בעצם אה, קצת אה, לתווך בין המעסיקים ל... בין המעסיקים בעצם לעובדים. עכשיו, בדרך כלל חשוב לדעת, חשוב לדעת שהעובדים, חשוב לדעת ש, שבעצם ה, העובדים שלנו, סליחה, חשוב לדעת שאנחנו בתור עובדים אנחנו משלמים אה, מס הכנסה, אה, אנחנו משלמים מס הכנסה בעצם עבור אה, עבור הכנסה שלנו לפי מה שנקרא מדרגות מס הכנסה, אוקיי? אנחנו משלמים לפי מדרגות מס הכנסה ואלו מדרגות המס הכנסה, זאת אומרת חשוב לדעת שהכנסה, מס הכנסה משלמים על הכנסה שנתית, זאת אומרת לא משנה אם אם הרווחנו, סתם דוגמה, את ה-77,000 שקל האלו בתקופה במהלך חודש אחד בלבד ויתר השנה לא עבדנו, או שאנחנו אה, הרווחנו בממוצע 6,450 שקל ואז אה, בעצם בסך הכל יצא לנו 77,400 שקל. חשוב לדעת שאת המס הכנסה אנחנו משלמים לפי מדרגות מס הכנסה. מה הכוונה? אם אני הרווחתי בממוצע, אוקיי, בממוצע חודשי, שוב, אני הסברתי קודם שהחישוב הוא שנתי, אבל ככה יותר קל אה, להתייחס למספרים החודשיים, כי אנחנו רגילים אה, לקבל את המשכורת אה, באופן חודשי, אז אם ה, אני הרווחתי 6,450 שקל, אז אני משלם מס הכנסה בשיעור של 10%. עכשיו, מה קורה אם אני מרוויח 6,451? זאת אומרת, אני עובר כבר למדרגה השנייה. האם אני הופך ומשלם 14% על כל הסכום? אז לא. בעצם אני משלם 10% על ה-6,450 שקל הראשונים, ואז על התוספת, על השקל הנוסף או על הכסף הנוסף שהוא בטווח הזה, אני משלם 14%. זאת אומרת, אם הרווחתי בחודש מסוים 10,000 שקל, אז על ה-6,450 שקל הראשונים אני משלם 10% מס הכנסה ועל הסכום הנוסף שהוא בין 9,240 פחות 6,450 זה יוצא 2,800 בערך, 2,700 שקל, על זה אני משלם 14% ועל היתרה של עוד 800, אה, אה, אה, כמה זה יוצא? 760 שקל, הנוספים אני משלם 20%. זאת אומרת, זה הולך לפי מדרגות בעצם, לא שאני קופץ מ... ממדרגה למדרגה ואני משלם מס הכנסה על כל הסכום הזה באותו סכום? לא, זה בעצם זה לפי מדרגות זה יכול להגיע עד 50 אה, אחוז שזה בעצם 47 אחוז מס הכנסה ועוד 3 אה, אחוז מס יסף עכשיו ובעצם אה, יש אחרי שאנחנו מחשבים את המס התיאורטי, יש מתוך זה את כל הזיכויים שאנחנו זכאים להם כמו אה, איפה שהנחת יישוב למשל, או אה, אם אה, תרמנו לאיזה עמותה שהיא מוכרת לפי סעיף 46, נקודת מס הכנסה וכולי, וגם כן נקודות זיכוי, זאת אומרת כל תושב מגיע לו שתיים ורבע נקודות זיכוי, תושב שעובד מגיע לו שתיים ורבע נקודות זיכוי, אישה עובדת מגיע לה 2.75 נקודות זיכוי, לא שתיים ורבע, אה, וכל ערך של נקודת זיכוי לשנת 2022 זה 223 אה, שקל בחודש בממוצע שזה 2,676 אחוז, זאת אומרת זה הופך אותנו לכמעט שאנחנו לא משלמים את המדרגה הראשונה, המדרגה הראשונה של 10 אחוז זה הופך שכמעט הרוב לא משלם אותה, אוקיי? אה, במיוחד אם יש לנו יותר נקודת זיכוי. עכשיו, איך אנחנו מקבלים את נקודת הזיכוי? זה זה, זה תלוי במצב המשפחתי, ואם יש לנו ילדים, ואנחנו... אה, אה, זה תלוי בכל מיני אה, בעצם מצבים שאנחנו נמצאים בהם. הדרך הכי מומלצת זה בעצם להשתמש במחשיבון לנקודות זיכוי של רשות המיסים, של המס הכנסה, ששם פשוט, פשוט מזינים את הנתונים ומקבלים בדיוק כמה נקודות זיכוי אנחנו זכאים להם. וחשוב שאנחנו, שנוודא מול המעסיק שהנקודות זיכוי שאנחנו זכאים להן כן מעודכנות אה, אה, בתלוש שכר שאנחנו מקבלים ממנו. עכשיו, כמו מס הכנסה אנחנו גם כן משלמים ביטוח לאומי, העובד משלם ביטוח לאומי. עכשיו הנה שימו לב, כאן אה, אה, אנחנו מדברים על אה, עובד שהשכר הממוצע שלו בעצם העובד משלם חלק של 12 אחוז על ההכנסה אה, שהיא מעבר ל-6,331 שקל בחודש ומשלם 3.5 על ההכנסה שהיא עד 6,331. זאת אומרת, בסך הכל אם אנחנו מרוויחים 6,331 אה, שקל אנחנו משלמים לביטוח לאומי 7.05 אה, עכשיו שימו לב שלוש וחצי אחוז העובד משלם והמעסיק משלם 3.55 אחוז, זאת אומרת מהכיס שלו משלם לביטוח לאומי במקום אה, אה, העובד, זאת אומרת זה בנוסף לחלק שהעובד משלם ואם אה, אנחנו מרוויחים עשרת אלפים שקל למשל אז על הששת אלפים שלוש מאות ושלוש אחוז ואחד הראשונים אנחנו משלמים את האחוז הזה על, ה, על התוספת עד תקרה של 44 אה, אלף שקל בחודש, אה, אנחנו משלמים 12 אה, אחוז. עכשיו, בביטוח לאומי, שימו לב שיש שלושה סוגים של מעמדים, אוקיי? יש מעמד של עובד שכיר, אוקיי? אה, ויש מעמד של עצמאי, ויש מעמד של עצמאי שאינו עונה על ההגדרה, אוקיי? ויש מעמד של לא עובד, אוקיי? זה, זה גם כן עוד מעמד, או מעמד של אה, אה, כאילו לא עובד, אבל כאילו עקרת בית שבעלה עובד, אז היא גם כן לא חייבת לשלם את דמי ביטוח לאומי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השכירים, עכשיו מה השכירים מקבלים יותר מביטוח לאומי? בעצם הם מקבלים אה, אה, דמי אבטלה בעיקר, זאת אומרת דמי אבטלה אם אה, אם זה דבר שהם לא מקבלים זה לא כמו דמי לידה ודמי פגיעה ודמי נכות שגם זכירים וגם עצמאים מקבל. אני אתייחס לדבר שחשוב שכל עובד יוודא אותו מול המעסיק שלו אה, אם העובד התחיל אה, לעבוד אה, במקום עבודה מסוים והוא לא חתם על על הסכם אישי או הסכם קיבוצי מסוים, אז חשוב שהוא יקבל הודעה מהמעסיק שלו שנקראת הודעה לעובד, זה גם כן למועמד לעבודה במקרים מסוימים, אני הולך להתייחס לעובד, זאת אומרת שהוא אמור לקבל הודעה בכתב, אם זה בכתב או אימייל או כאילו בצורה אה, אה, פורמלית, אמור לקבל אה, אה, פירוט כל הדברים האלו, אם זה, מה זה זהות, זהות המעסיק, זהות העובד, מתי תחילת העבודה, אה, האם אה, הוא הולך לעבוד לתקופה קצובה או לא, מה תאריך, מה תיאור התפקיד, מה, מה תיאור, מה שמו ותיאור תפקידו של הממונה, הממונה הישיר עליו, מה אורך יום העבודה הרגיל, ואם מדובר בשבוע עבודה ארוך או קצר וכולי, זאת אומרת כל הדברים המפורטים כאן ב, ב, בעצם אה, בחוק, אה, זה בעצם זה מהחוק, זה, זה, זה נגזר מהחוק, אה, חשוב שכל עובד ידע אותם, למה זה חשוב? כי לפעמים אנחנו עובדים באיזה עסק מסוים, שהעסק הזה הוא ממותג בצורה מסוימת, אבל זה לא שם של העסק, השם של העסק זה משהו אחר לגמרי, והחטא פה שלו זה גם כן, זה שונה, הזהות שלו. זאת אומרת, חשוב לדעת שאם חס וחלילה הייתה איזה אה, אה, אה, כאילו אנחנו צריכים לפנות בצורה פורמלית למעסיק שלנו, אז חשוב לדעת מה, מה הזהות שלו ומה תעודת זהות שלו או ח"פ, חשוב מאוד ש... לדעת מי הממונה הישיר עלינו, זאת אומרת אני עובד באיזה עסק קטן שבא מישהו ונותן לי הוראה מסוימת וזה בכלל נוגד את הדבר שאני, את העבודה שאני צריך לעשות ברמת העיקרון אמ, ומתברר בסופו של דבר שמי שנתן לי את ההוראה זה לא הממונה הישיר שלי אז בעצם זה חוסך הרבה אה, אה, סכסוכי עבודה ובעיות בין המעסיקים לבין העובדים אז חשוב מאוד גם כן אה, למעסיקים שכל מעסיק ידאג שהוא ישלח את ההודעה הזאת לעובדים שלו ולמה זה חשוב? זה חשוב ש... סתם דוגמה, אני אתן דוגמה של אורך אה, יום השבוע, שעות השבוע אה, העבודה. אה, בדוגמה שחישבנו, ניסיתי קצת ככה להציג לכם איך מחשבים את השעות נוספות. עכשיו שימו לב, אם עובד עבד מראשון עד חמישי, כל יום 8.6 שעות וביום חמישי 7.6 שעות, ובעצם הוא, הוא, העובד יכול לבוא ולטעון שאני חשבתי שאנחנו עובדים לפי שבוע עבודה אה, ארוך ולא קצר ואני כאילו חשבתי שה-0.6% כל יום השעות אה, שאני עובד אותם אלו שעות נוספות אז תשלם לשעות נוספות, אוקיי? לא שאני אה, אה, אה, אה, כי, כי, כי המעסיק לא הגדיר את זה מלכתחילה שזה שבוע עבודה קצר שמראשון עד חמישי ולא אה, ארוך מיום עד שישי הזה אלו דברים אה, חשובים וזאת כאילו קריאה גם כן למעסיקים ממש אה, להגדיר בצורה ברורה לעובד ולשלוח את ההודעה הזאת למעסיקים בעצם זה משלוח ההודעה או אי משלוח ההודעה זה משפיע אם חס וחלילה מגיעים אה, לבית משפט, אה, אה, לבית משפט וזה בעצם על מי חלה חובת ההוכחה בעצם, על, ה, על, ה, על המעסיק או על העובד. זאת אומרת, אם המעסיק שלח את ההודעה הזאת אל העובדים מתחילת העבודה, אז בעצם חובת ההוכחה היא חלה על העובד ולא על המעסיק ש, שהם סיכמו את מה שסיכמו. זה מאוד דומה גם כן ליום המנוחה השבועי של העובד, זאת אומרת אה, יום המנוחה השבועי של, אה, של יהודי זה שבת, אין לו אפשרות לבחור, אבל מי שלא יהודי הוא יכול לבחור בין אה, שישי שבת וראשון, וזה גם כן משנה את כל התמונה של שעות התעריף של שעות עבודה בימים מסוימים, אוקיי? לסיכום, אני ממליץ לכם להשתמש ולהיכנס לאתר כל זכות, אוקיי? שזה אמ, אתר אמ, אמ, שיש פה בעצם אה, אה, את כל ה... חלק גדול מהחוקים ובמיוחד חוקי, אה, חוקי עבודה והם מנוסחים בעמדה כזו או אחרת הם מנוסחים בצורה של בצורה יותר פשוטה מאשר הניסוח של חוקים, וזה כולל מאות דוגמאות, אני ממליץ לכם באמת להיכנס לאתר הזה ולהשתמש בו. אה, מקווה שבאמת אה, אה, הוספתי לכם, וחידדתי לכם כמה דברים, ושנהניתם. תודה רבה למועצה מקומית כפר קמא ומחלקה לשירותים חברתיים ומרכז נתנה, ובהצלחה לכולם. ותודה רבה, שוב תודה רבה. ביי.